¿Por qué celebramos el Día del Idioma Guaraní? El día 25 de agosto, este país celebra el Día del Idioma Guaraní debido a la promulgación como segunda lengua el 25 de agosto de 1967, aprobándose la constitución del citado año. Pasaron casi 25 años y la nueva constitución, del 20 de junio de 1992, la elevó como segunda lengua oficial. Pasaron 18 años para que en diciembre de 2010 fuera promulgada la Ley de Lenguas, la cual crea también la Academia de la Lengua Guaraní. 25 de agosto, Día del Idioma Guaraní. El desafío de hoy, revisar las reglas de enseñanza para ser bilingües coordinados.